Oh, oh, shit, shit. Ready to stop it again. Here we go. With my man Dilo. Radicali. Solo Rica. Check it right, yeah. Check mic, check one, two, yeah. Hey yo, born in the hood, die in the hood MCs Radically outlaw, fuck the show busy please Keep it the red ما تقولي كارتا برو ليركس فلو وحدي بدي رابي صانعو Here we go, ها يو جي كي غاربي رد كرو من البنكة لبلاد العربي هيب هوب شيخ تي فرحان سربي العام 12 بالراب مرسس تسمى حب ضاربي لا علينا كينا موني باقي مقينا راس المال ستيل وحروف على الورقة مزينة خدمة سكريت وما عندي باش بنكو خينا المشنوب كيف تلتي دينا فوق الحكومة ما انتهينا باك مان مشني ولد فلان جاي من حومة جريد ليفري كربيل الطليان مش تدوير لسان راضي نسن في الويدي لف بيه طالع عسان وبارك الله في نزارو ايوا شنو صار سما في تونس مازال في زمة افرق لما الريت حضر لك بضمه ميكس لي بيت علي تلصمه هذا السيد مش من تو يشد مليك وحما نستفري ستايلي عالجو مزالي فلق لوريك حرق خلق قاليني قالك برشا من اللوج وزرق قدو انا ما هو مفرق غادي كبش في ضيق ما يخلص بالاجور منين الدور يورو غور ما مجرف مهجور امسيت ما عندها حضور لف الشارع لف الحور شي يحب يصحى شي وقف على الكارت بلو هيو إيه نو على الاقل بعد مش شمس للظل سكا امسي فشل حياتك الكل نيفو الراب تو وصل معريت شد بلا حتى شوف وحدي تشردت قبل ما تمرض استنقدت فالو هو قالوا رد مك في شاور الجسمية الراديكال ندالو شوف الراب شي هاد ستار ودعا هو تطيق مواهب فلمي بولندي تطيق تطيب ثلاثة منسوسة جينا نشعلو شو هيب هوب فعلو قبل يجري اندر حول السيلي في الدومين انا مرسم ساقه فاش قاعد تحكيلي عبر بكل حرية كلام خارج من اعماق قلبي رابريت اليوم تحت اكثر من افلام الليمبي شوف العجب بتشوف العفن خارج من فمه جرة الساكة الراب تونسي فاكهة امه ديما وقف له نعمل له الف حساب قدامي ولي فرخ صغير واني مندب في كتاب عيب علينا سي الماضي بالجولدن ايج مش راضي قلت لك الساكة متهم واني هو القاضي فريستايل من الحيط اللي في قلبي على لساني راسي يوجعني كي نشوف الدومين يعاني قليل اللي قناني فما شكون يسمعني يقضاني خوي فالفوليوم وزيد تعباني يما جالو اجين اي رنزار راديكال جي دي اي ريد ستار بيس مدن ان سي ليبرتا بير كاسترو